Смотрите, вот резинка, которую Гешка любит. Да. Но фишка в том, что резинка привязана к свинке Пеппи, которая у нас летает под потолком. Давай, Гешка, давай, покажи, что ты охотник. Ну-ка. Ать. Такого еще не было, да, когда резинка в воздухе летает у тебя? Вон она наша свинка. Ее перегнула все, правда, но ну, ничего. Тиринь. Такого еще не было, да, Геш? Бум. Ать, ать, ать, ать, ать. Ать, ать. Мимо. Да, не опускается. Не опускается свинка. Ну, ну, ну. Ать. Молодец, молодец. Ну-ка, что ты предпримешь? Нюнь-нюнь. <laughs> Так, ну-ка, давай поближе ее к тебе пододвину. Мы придумали еще к резинке привязать колбаску. И, по-моему, по весу получилось идеально. Она даже не падает, э, не подлетает так высоко, но и не падает на пол. Сейчас вот посмотрим. Ну, Гишух, ну, хоть колбасу-то ты должен поймать, кот. <laughs> Господи, какой же ты чучело. Нет, так съесть ее не сможешь. Тырень. Бум. Колбасой по лицу прилетела. Тырень. Настолько этот котик привык, что ему просто уже все приносит к мордочке, что он даже не знает, как разделаться с колбасой. А если бы это была мышь? Мне интересно, сколько это будет длиться. Правда, вот сколько? Хватит ли у меня памяти вообще на телефоне, чтобы это заснять? Ну, гишундель. Попробуй одной лапой держать, наступи на нее. Ну, кстати, когда у нас были кошки такие а, не а простые обычные, они как-то всегда до тунки вылез до этого. Ну. Ать! Какой пропустила прыжок, не засняла. Ну все, раз он уже лижется, он уже начинает терять интерес. Пепа у нас улетела под потолок. Я решила Гешку больше не мучить и дать ему с руки несколько кусочков. Старался все-таки. Да, ты старался. Да, ты старался. Ты очень старался. Ты молодец. На, ну, скорее, еще кусочек. Ты молодец, кот. Ать. Ну вот, ну, видите, как он сразу смелый, когда хозяйка из руки дает. И все равно интересно, да, что там такое висит? Ать. Я не успеваю за тобой. На. А, -а, -а. Ну. День. Ну вот он, кстати, не додумался ни разу ни в рот ее схватить как-то, вот не потащить куда-то. То есть он охотится вроде бы, но как-то так не смело. Да, Гешка, ты не смелый у нас охотник. Ты только маленьких мух можешь ловить. Ну... Ось. Ну все, ему уже интересно. Ладно, хорошо поиграли. Thank you.